ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಗುಳುಂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಬಾರಕ್ ಅನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಆಲೆ ಯಾವ್ದೋ ನೀರು ಯಾವ್ದೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಬ್ಬರಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇರ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ತಿನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಯಾರಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಡಿ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳು ಸಮೇತನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೂ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಅವ್ಯವಹಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಪ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಪ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಲೋ ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳಿಸಿದ್ರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಹಾಲು ಯಾವುದೋ ನೀರು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಬಾರಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಬಾರಕ್ನ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಮುಬಾರಕ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಬಾರಕ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ